Malam ini Oke, tepuk tangan mana ini buat biduan patah di depan buat dua orang jadi Oke, tepuk tangan mana? Thank you. Iya, terima kasih. ataupun Pak Botrung silakan di depan pelaminan. Yang tidak berkepentingan jangan mengisi di depan pelaminan. Yang tidak berkepentingan jangan ada di depan pelaminan karena tempat pelaminan atau tenda itu adalah kurang menyatukan. Takut nanti roboh atau jatuh. Yang tidak berkepentingan tolong dibawa dulu. panjang pilih dan diawal uh, dan diakhiri dengan panjang pilih dalam darah baru kepada tuan rumah dipersiapkan siapa-siapa akan panjang pilih nanti